tufu members of the first family yes mfunye nakana kaliko kampala nti mm. yes muberamu ne input naye mustrengtheninganga nyo structure tyenaali musinga ebadde nywevu ngeringa kyama kyamapinduzi yes. temudduka kati tesiri mu gavumenti naye wensidduse ate ne bwetuva mu gavumenti nga tetudduse mm. era toyinza kukolayo bantu booga nti abange nti gundi yona nali mumanyi mumpeyo kumirimu mukubire mu printing press ya kasoba nga byokola biki bitufu ne abachama pindu se baddukangako ne bo bano balowoza tibwe tubba sente mu government n'ebirungi ebigirimu nti tujja kukozesa sente okugula abantu ekitali kituufu toyinza kati ku mbaga katubba sente ez'ennyama n'emmere tuwa abayimbi ab'essente entono bano bakowa e-, endongo nebakoza emmere kakati toyinza kubanga oli ku lusegere lwa pulezidenti ng'olumi lweggwanga nogaga nti aba bezo biliyoni 25 nolaba miyingo omusajja atu miyingo miyingo atutteyo atutte simaibiki nabaga nti kuwulya nalaba ledi pepa ngekubye nti abaana badda mu ssomero naye ngekatadde wansi naye nga tekisoboka nina amawulire amalala ge nalabye era nga ekyabaana okusoma toyinza otakikulembeza mutwe sente bazikuba yes naye ekyansa ekisa bwamala odyogeza hmm. neryogera byonna hmm. kagati banne waalyo museveni bwayitako omu agalala gasigala gekwese mukafa <laughs> ngamala kulinda kivuddewa eh, bwaba avuddeyo mm. negakukunukayo mu kava mhm. bwaba tanadda nza nti mbambalaba mhm. batuuka nesawo mukaa kati bakedde bakedde kundaba kumakya nga njogera mhm. navudde eka nga mbalaba kakati bwamala nalibuuza we <laughs> sente ezeducation yani yazibba eza masiki yani yazibba ezakyani yazibba nerimubuulira kakati bali bagenda baga nti byonna obyogedde nti mbyogedde lwaki mhm. nti eh, antunulidde <laughs> bwati naako kamwenda kali ka bye 5 billion mu bank of uganda <laughs> kaga ntunulidde omusajja nenjagala mufuka bire neyagala genda oziziyokizibu genda oziziwazijje anko samu yazimu ngamuwazaki ekiyazimuwa yamugamba mm. tumanye nti bakatwala ekireka mm. akula omukwano gwabwe musoberi awabire muganzi mukizikizi mm-hmm. kakati kino wekivayo byonna obimugaanayebaneete mm. munzita nti omusajja ntunuulizibwa mm-hmm. naba emengo bagambamalwale bagenda omusaba federo hmm. ngaabadde ebyambalo mungaliseyo <laughs> <laughs> ebibbi nebigamba nti n'ebiyiiya they have the best royals chairman wa mafia ganga musajja mugezi nnyo balinamu hmm. ne professo yasoma psychology naye musajja mugezi nnyo hmm. bagamba ti omusajja mu ggwanga gwe tumyisinga hmm. gwe twandestimatinga nti ayina obwongo mu mutwe mm. atutawanyiza tutuusawa <laughs> era profesa kibagamba bulijjo i told you to compensate that man before it was tolet nemuyita idiot teri atukubye nga ye obakubye nobajja ku foamanye amagezi ge basala mm-hmm. omukyayina bamuyita okuva eno gye baali basembolingire yajja bamugaa yesiiga ekiwi nga wa black ngaaty abaserikale uganda eyalayini eyo gyebakozesa goma anti egoma eriyo naggaga omu abiyola chief abiyola ayinawo ayinayo factory emere tinga golodi golodi gyali kati yazimbayo complexi yamaanyi abo ababiri ababba sente n'omuchina uganda yalayini yeyabatwala balina n'obusobozi obusula ennyonyi wano nabagamba nti oganiti ezimu mukontaina weziri batyo zijjawo eyasemba uganda yarng yazitwala paka mumbasa oganiza abantu naye wano miso ewali wezakwekebwa miso naye monezeringawo basirika olaba nafumula omucina <laughs> omucina omusajja amubuuza nti omutima ogugula sente meka mm-hmm. dola emitwalo etaano amawugwe gammeka dola emitwalo esatu mhm. obusomyo dola emitwalo esatu nti okutuyinza nokusalirako ensigo dola emitwalo ebiri nembaga nti kale dokita akulama gwe nagamba ate amabeere g'abakazi bagalya basokale bakujjako obukadde buna bwakusala amabeere nti olina kansa kakati ate nebagalya exporting bagalya eriga edibo eh. eh, nekino kimu omwana wemabega hmm. amawanga gabazungu gabalinakiri banabali obulubuto bwolunaku olumu enterere gundi mwemuli vitamin tumanyi nti kino kyekiba kifiidinga omwana kati hmm. omukyayi nakasa namukuba kijoha joha omupakistan yasooka kuwalaza mpaka mirundi bulingi mirundi birungi mirundi nebamulyako eddola emitwalo etaano tibanoonyanze naye nga yabagambayagamba nti polisi ya kenya takataka mhm. polisi ya uganda takataka mhm. but kigali <laughs> dont try <laughs> kakati ye yali talabangako ku muntu agaana sente so nga bo bano bakimanyi oyo omusajja tulirinze naye kakati mm. omupakistan yali abalemeredde omupakistani bagenda bwe bajja wano bo ne bajja bakubira mukazi wange essimu mhm. essimu akawala kaali wandegeyaawo mm. era lisenti ebakkiriza nti omusajja twagala okutta mukazi we kakati negonde nemubina ebya organize nebagala omumutta embadde njagala nkulageku ssimu kuba essimu zabattanga abakazi zazzeeko tebagana kutudamu kutuzazeemuzazeemuzazeeko mhm. kyonna bakubidde naye nga singa alikwagenda mugundi mumotoka yange mulimu ebaasa naalikulaze nga tetudizazibula naye nenkulaga ti omusajja abakolanga abattanga abakazi baali bagezi nnyo kiki kakati omupakistaani ekyasinga omwewuunyisa essimu ye bye yali ayogedde nembikuba no no there is no person in africa What is this technology? Eh, does it mean that everything has been... Miruni has access to my phone? This is a new one? Kakati wadda, mm-hmm. mm -hmm. ogo kubiringa mazo kutunda. Mm. Yeje ye kaharisha. Ano nye virala? Ano nye virala. ne mukuba. Ne mukuba. Ngasada wata bifuna. Nasoka ni bechi miyansu muhoteli muyali asura. Ah. But this must be Miruni. Who is that man? Never on a German, I'm going to name Mirundi Mitawa. Mirundi is not an ordinary man. Gagoboros and the African. Mhm. Ah, Katsi. Nenda and Kuba Namba. Told him what he wound. Muluma Namba wound. <laughs> To joke what? Somebody at Ambrianga Motokaya Minister. Chichi? On Pakistan. Eh? Gatambria Motokaya Minister. To another woman. Ha! On Pakistan, the Yamazo Power sent a million in a number of dollars. kati bamugamba akimye consinment eyokubiri nkuba gundi nkuba ekimyanso mu hoteri mwasula atya bamugamba dduka wano nti ebweru ntyayo minisita yeyajja no no my money, my money. nimuga gwe ebyasente byerabire kati bivweko omusajja yajjayo pisto if you don't leave, I'm going to shoot you because you are, you are killing my career I'm going to lose my job. bamuteeka mu mmotoka nga tasiimye yali agenda muzikatenge mm. yagendera mu butu nebakanyukebakanyuke <laughs> ye taddanga yasindikabaki nembakubirajjo omusajja ng'ali n'abasawo bemulago mm. bamubuulira nabagaa nti bamugaa nti bikuulamu kyangu nnyo naye ate kamera tunazikola tutya nabaga nti buli mugenda okukuulamu fe amasanyalaze tugatta mhm. mulabu yenyini era katigamba buli eriyo dokita wemulabu ye akujja mulago ngaoli mulamu nebakuwa kalifom nabikuliramu ewuwe nakumyawo omulambo mukubanika kati yentekateka gyebagenda okukola <laughs> entekateka tunaddeyo e mulago <laughs> ah, abantu bano tebatya kubanga nenamba zonna nazibabuulira profesa bakolamu enetiwaka eddwaliro professor never called a native worker. Professor recently died. But before he died, he came to me and confessed. He never argued, oh, your professor had yoke enough. He again, the one room did not hold it up. kakati, ye agala, ye agala kufa bulungi. Eh. Nga ye nenyeza. Yes, kakati no. Bino bino nabiyo mula. Kakati okozo utio kutasa abantu abagendo kukuliwa kwa ah, mitima. Anti mise ina mukama wayo. era kati babeera ku zoomu kubanga miso miso bweneebeeranga eri ku zoomu eraba ngenda abantu babamalamu emitima <laughs> ah, ah, nabagoba abachina nabagoba abapakistan nabagoba abakazi abatta abantu abasajja abaali batta abantu naye bwe nayogera nti kuba bonna mm. nze ekyuma kyange olunaku lwokuba essimu nenkwata essimu kati obuvubuka obwo obubadde bubba amasimu ku sente ku masimu mm. bwabba esente ku bakazi bangeabo ne buzibbako mhm. nenkwata amasimu nange nenzigalira akawunti yaabwe yaliko emiliyoni kinaana ginengisiba mhm. nebamala okuzezange era kati bayina abababbi bamasimu bayina ate gundi webakolera airtel money webakolera weeri n'abattanga abakazi baali bayina airtel money eyaabwe yenyini kitegeeza gurupu eno yeeno yemu yemu kakati mhm. abo abo musajja bamuyita bosa mhm. yeyali abakulira ababba amasimu kugonda asula makindi eyo wali nenze mumanyi ne ofiisi yabwe enyima ezange bazisesema <laughs> ntegera nempuli omuntu ngaakuba esimu nti onvuma oba enyambi kubanze kenkwata esimu yobwendi mhm. ate egundi eno setirayiti kemala okukwatako bwete yeyingira mu nyama kyobala bagamba ti naye mwe abakwata atya mhm. mwe abayingira edda <laughs> nina emitwalo egyo wali wayinza okuwamba gavumenti wano tewali asobola kuwamba gavumenti why nti ne bwe baba bana nga kati babadde babiri ku makya kakaaba nti ono akubidde ono gwenogera nwaliwoakuye nbatambula bano baliduda nze tobba simu yange noga nti ate nzira ku mulongooti hmm. nzija namumotoka yange wesibira omu mwenyini wewabeire esimu kakati therafu nze mbagamba ti purezidenti alina omulimu munene nnyo gwakoze ku nguzi hmm. naye tayambiddwa ate nayambibwa atya nga ye kenyini yayina ah, ah. mwe temumuyambye temuyambye hmm. kakati olaba essimu zino hmm. essimu zino zitegeera omusajja ono namuzuula ngaamaze okubamuyita higenye hamuza hmm. omulabye essimu eno ogiraba togisoma yali opaleetingira mu bitundu wakiso kampala zero location byoffe tubimanyi nasana kyengera matugga kampala namasuba namulanda nkumba n'entebe katondamwakwatira abakazi abattirwaera bakwata abasajja abokyamanda nga ku akawunti zaabwe kuliko biliyoni munana naye nga bokyamanda abakazi bano babakwatanga nga babakwata ebifaananyi nga babiweereza ebweru mhm. kati gubulwakubanga ennaku esatu ezo zebabeeranga naye mm. nga bamukolako ebyensonyi byonna bafanga bubi kakati nze bwamala okubabuzebaina eh, bakama baabwebweru mhm. kati nze ono bwakuba essimu eno mm. yaginvumirako nnyo gwani mhm. mbwaggwa ebiki era bwebusooka okukola nakano kenakuwa kano akaali kattipitako bwe kakola mm. kozi nze mbanjiddamu emirundi mingi nfunire bukeesolo wawaali wawaali mhm. era nze kasonvuma kati akakazi akali ku ssimu eno kanvuma kakati essimu eno gitunuulire hmm. yatandika okukola nga mukaaga ogwokutaano 217 kati ku ssaawa emu neddakiika ttaano nesikonda ana mumukaaga hmm. essimu eno kwajjako emitwalo ebiri hmm. nga givudde ku ssimu eno gyesijja kwogera eh? ah, egya uganda n'agulako eya tayimu wa nusu bitaano omusangawo kakati mhm. nenkuga nti all activities were done at the same hour minute and vale only in seconds esaawa emu ogiraba nedakiika mm, tano ne seconds ana mukaaga ate bwaweereza esaawa ogiraba esaawa emu nedakiika tano ekitegeeza nti ali digito yes ayina essimu eri ku digiti era nagisu nagikebera nga katooki tekwatibuka katoki nasindika mutwalo gumu eh nenkugamba the phone was on and off making short duration calls not exceeding 30 seconds buli ayogeranga makinganga sure nti tasusa mu second za satu yes nenkugamba the telephone went off for two and a half days until the commencement of the second activity sekendi activity yaliwo nga mwenda mudakiika ogwokutaano kakati ku ssaawa ssatu nedakiika ttaano ne sekonda kumi na mukaaga yafuna emitwalo kumi mukasanvu ngaazijja ku ssimu eno kakati ate ku ssaawa nnya nedakiika ttaano ne sekonda ataano musanvu yaweereza emitwalo kumi n'ekitundu ku ssimu eno mm. ku ssaawa musanvu nedakiika ttaano naafuna emitwalo etaano mu lukumi ng'azijja ku ssimu ate ku ssaawa munaana neddakiika ttaano naweereza emitwalo ena mukasanvu ku ssimu eno naye taano ogiraba olaba nti e, e, e, ku ddakiika ttaano eh. okirabye nti eddakiika ttaano eh. okirabye nti eddakiika ttaano okirabye nti eddakiika ttaano this was a highly digitalized man yalina mashini banange nga abikolera mu dakiika ntono nyo nyonyo biranga abimazeeyo yes kakati nojomutunuulira nomulaba nogamba nti kakati wanokugamba this man is smart about his timing mm. he observes the element of time especially the minutes mm. the second transaction took three hours sharp and the third transaction took one hour sharp he observes the minutes this time it is five minutes first yawa mm. kakati bwatandika wano omulaba mm-hmm. nga kumi nalumu ogwokutaano ku saawa bbiri neddakiika ttaano mm-hmm. yafuna emitwalo mukaaga n'ekitundu nga ziva ku simu ku saawa bbiri neddakiika ttaano yaweereza emitwalo mukaaga mu enkumi satu ku simu eno mm. ku saawa emu neddakiika ttaano naafuna emitwalo kumi nesatu okuva ku ssimu eno kusaawa emu mm. neddakiika ttaano naweereza emitwalo kumi nebiri ku ssimu eno mm. ku ssaawa ttaano neddakiika ttaano nagula eya taimu osinki ku mwana era naaliteinenga anaakawunti balansi eya lukumu kikumi kakate baali bayina eya gundi yaabwe ewatunda eya taimu gwe waataano omulaba tomusobola mufuna kakati nemukulabire nenkugamba naye ono ye e, siponsa e, ono ye meini yeyattanga abantu akube ne bwe yali badde essimu eno zonna zonna nalizifunye naye ono gwe nalinondoola kubanga ono alabika yaweereza ono eh? kakati nenkugamba nti hmm. obusavesoni zange zaali bwezeti he continued the following day nga 12 ogwokutaano ku ssaawa 25 yaweereza omutwalo gumu kwena essimu hmm. ate after his phone went off with the period switching on era bwegikuba kweri hmm. naye nkugaa nti one month leta awuyabula hmm. nga 12 ogwomukaaga 217 ku ssaawa emu nedakiika mukaaga yafuna ennusu 15 okuva ku ssimu eno ate naziwererezaawo ku ssimu eno enerengi period of just seconds sente zino teziba nyingi ziyina amakulu ziyina kodi nti bwenkuweereza olukiba eh, kitegeeza zinoe mm. following day nga 13 ogwomukaaga mm. ku dakiika mukaaga yagula airtime wa siringi bibiri yes era instead kept his phone switched to make a brief calls mm. nga kumi na mukaaga ogwomukaaga kati azze mu dakiika mukaaga oziraba yes. oziraba nti kati buli wakola eddakiika ziba mukaaga mm. oziraba wano nti eddakiika ziri mukaaga mm, oziraba wano nti eddakiika zonna zaakuba ziri mukaaga mm. kakati nkuga nti ng'abiri mu nnyo ogwomusanvu yafuna emitwalo ena n'ekitundu okuva ku ssimu eno mm -hmm. twawazireeta kusaba munaana neddakiika mukaaga hmm. naweereza sente ku akawunti eno eno akawunti eno yali mu banka balinako obukadde bwa dola musanvu eno mhm. kakati ku saawa ssatu neddakiika musanvu olwakyusizza abadde ku ttaano alize ku mukaaga kati akubira ku musanvu hmm. buli ddakiika musanvu akuba essimu isdigitalized yes mm -hmm. omusajja yepankira ku mukazi wayi naye kyenabakola nti abakola nabakuba nabakuba nze sizanyirwako hmm. sizanyirwako nali mukulaze bwafaanana okumanya nze nabayigga nga bepansi gwoba oba oyagala nze nkukube <laughs> era abasajja bebudde baali bagezi nnyo abaana bange tebabattiramu ayaaaaaaaa mbadde njagala mukulageko bwafaanana nga ali mukinankani kala zewa naye mwemuli muno ndoza muyina bwafaanana kati nesimu zino zazeekozopaletinga kinawaddaesimu zammweesimu zakomyewo kakati kano akakazi nako hmm. bwe kaali nti akakazi ako nako kanereegamu mhm. kaali wandegeya nekakubira mukazi wange essimu owaaye osobola oh, okutunda kulolo kwini simanyi kulolo kwini omukazi we nagamba oyinza oh, otusanga entebe wano bamukwate mhm. nekamuddamu nekamuddamu nekamuddamu kyenva nkwata esimu bwekakwekwemuka bwekavuma bwekakolaki kozi nze nonya eriya kavuma nze nonya eriya mm. kakati ate okwo obusiru bwabwe kaali kasiru lwa nsonga mm. nti baali obusiru bwabwe bwe baaliko E, toyinza kuddya mukozi wange obanze ngaoyagala kunsa noyogera ku kulolofeni kwane ate ono si yabazaala yes kakati nze ekiyinza okunsa singa yamugamba ekintu kyatunda kati bwe kamala okunvuma nenkwata essimu yaako nengiteeka mu kyuma genda nekigisoma ngaessimu bagikozesa abantu babiri mm. omudokita kano kali wandegeya omudokita ali lugazi erigyebakuliramu eh, ebintu kakati mm. bwenkuba essimu nemukubira nabeera hambo no sinze bwana mirundi bwana mirundi mbandi awo ennaku ezi akulira lugazi nankubira mm. ayabareseriryazamaani nemugawekiki what is iching you wediyoresiwe junior mm-hmm. have i told you to arrest him have mm-hmm. already handed him over to the police no this is a police this is not a police case yes. i've not reported anywhere nga omukulu weddwaliro lyerugazi apanikinze eh katengendo kizula nge esimu ye ene yono musajja atemula abantu yes. yote yali gesalingibwa mu ucc ndenga teyitamu eyo yitamu etya lwaki anti simanyi ucc teyitaka kubuzibwa kana nakata ata kubuzotya bali abasajja abamasimu gano bololo yabwe kulya sente ajako ajako customer you must understand ekitegeeza okuregisteringa amakulu amasimu tekirina makulu gali bali effective kubanga singa ezitaliesimu eno kana akakazi kekagirina mhm. eh, akakazi kati kekagirina wabaawo akuba essimu eno essimu eyo omuntu agikube eri 0782 36 5801 eyo omusajja gwe bayita amaza eyattanga abantu kiki enkwiri yakomyewo omusajja tagenda kudda mukutukula mu <laughs> ano eriko mukazi alinga mulugwala anti kati oluuyo asetinga hmm. balina nesaako balina nesaako eyabakyala oyinza okusanga nga bwewabawolanga sente kuba newuunya hmm. wayi baali bafolowinganga ki kati ze omukazi wange ekyamuwonya bugagga awuli amukubira essimu amugamba nti ojjukira omuvubuka yasamba ngenya omupiira mu ssomero amubuuza secondary school teyasoma ku secondary school mm. no nze nalaba maama wange yali ava mu famiry abasiramu teyasoma nnyo mhm. naye aziproduce highly intelligent people eh. mm. kakati ne hambones ti abakazi bano abayigirize bano bano bano balina obuzibu bwabwe kakati amugamba secondary school gyatagendamu amugamba nti aa ah, ah, gwetujukira bujjukizi nagenda mbadde ku kyeyo nateeba sente za njagala kasitumulye eh. eh. uh-huh. nga nze nafumbirwa eh, wafumbirwa dda naye wange onazaalayo nkugulidde emmotoka mukazi wange avuga bensi kakati bano ekyabakwasanga hmm. befuulanga nti azze mm, wasoma naye era ekintu ekyo kayigula yakyogerako tiabing killed by their former boyfriends which was not kakati nga omuntu tabuulira munne tabuulira munne yaŋgambye ali kenya tinaye yali mu uganda mbutu aliko fenna mumukwana ah. emuganga sikumanyi nga sikulabangako paka lwena mu blokin nga nfukiddeye akati ah, ali mu bagundi bo kati e, oyo wabyabufuzi ali mu botemponensi bo balina n'enkola endala kati bamanyi nti essimu eza 075 ne 0772 hmm. zaffe basajja bakulu fetwkati akuweereza dadi amusitaka yini ejamu kan you send me 20000 bamanyi zaffe basajja bakute weebuuza oba mwana wange nzonziba <laughs> osobola okunzibira mwebyogwosindika busindisi eh, abo kati babbira ku 0752 ne 772 anti ezo empya e, empya babala myaka hmm. nti balinga basawo baganda omusawo muganda omwana omuto bwagendayo omukazi omukulu ategeera nti abaana be tebafumbiddwa omusajja omukulu omubulya lubaale hmm. omuvuuka omuto mulimu ogutabose bamuloga ku mulimu yes kakati era naye anoonya basajja gaali yagisamba taddabagisamba <laughs> gumu <laughs> kakati abasawo abaganda basoma psycology hmm. nti nabaano basoma psycology ababbira ku ssimu kubanga kakati nze eyabba sente ezo zimu eh, mwanyinaze nze kakeeto mhm. akubira nnama yanja mhm. mwanyinaze Eh, omanye nti nze male ndaba oli mwanyinaze bwegundi feka twakyusiza kodi mugundi nkuwa enamba ki twakyusiza kodi nitujusa mu mtn kati gwenkuwa enamba ki mwanyinaze kankuweyo kumpi kumpi which means mhm. this kakati gwe bwaga nti nze nkumanyi n'okukumanya nze mhm. yatomera emmotoka yange yagamba tuva na kukyalo kimu ne mutujja abaserikale be bamukwata <laughs> tuva ku kyalo kimu kiregeeza tonzite tosobola kunzita then when you know that you know me exactly gwego batumye kubanga ombadde omumanyi eh, naye kati bakyagisobola motoka yange kuzikiriza mita nya eyiyo nezikira kasitobangaolesakaaheadon oh, eh? eh, kakati mbagamba nti abantu bano be bazanya politics ono nti pulezidenti bwabakwatako ne bamukuliyetingira trouble agenda bakola tya pulezidenti eh, ah, ah, public nze kyevamba kuba mutegeere kuba mwe babagamba ti museveni yalemeddwa si yalemeddwa mwe temumuyambnti kakati ah, akatabo kano okalaba hmm. okajjukira nti pulezidenti yagende natete n'akwata abaserikale bano nalagira babakwate abakuba enyumba hmm. biri emeka kuba naawe ebiragiro byebimu ayawukana nekyakoze ku kanisa naye pulezidenti yetakoowa kulagira ebikubuulira nti biri mwenda babano yalagira babakwate era mwalimu ne osewenatetinga bayimenye ennyumba y'omuntu mm. n'alagira ne bakwata n'omusajja bamwyita kakwensa what happened tewali babata why lwaki babata nabano bajja kubata lwaki nti president museveni does not address the real issue real issue museveni tamanyi ti bannaddiini baalina kati sibe yakula nabo bano balala nnyo museveni bw'oba oyagala gobe ku mulimu nga tabuuzizza omuntu omukulu ajja amuwa awaabe nti mirundi yanvumye nga mukazi mukulu museveni tamanyi nti omukulu abakulu ab'ennaku zino babatuma bawaayirize <laughs> bayonooneka era nze nakunyumiza nti omukyala mukakaseera kibirango mm. yajja ewa pulezidenti namalayo nenaku ezi kuba kaseera kibirango yali diisi mm. nadifectinga nakolaki mm. ate kalema ye gundi omwesitaana ate kalema teyayingira gundi nrm mm. kalema yabalwanyi saakutu bamukwata wendi mm. era kalema bwe yawaaba omusango mukoti yagamba tiabayeekera abankutte mwabaddemu nemirundi wenzijukirakoyandaba yandaba nga nyenyi yamawulire mm. naye kakati yamala <laughs> kalema ayina eddwaliro lyamaanyi nyo embalala mm. yagenda mwekereza ero nasoma phd public health kakati kaseera kibirango pulezidenti abakazi bannamwandu baani ne baladise abasinga obungi alonda bannamwandu mm. kuba mukulembeze bayibuli emulagira mm. okuyamba bannamwandu ne bamuleku hmm. kakati ye tamanyi kakati kaseera kibirangu mukyala ngaajjanga muyamba baali batutte baawe yayina gondiland taito ngaeriko ye kasatu hmm. kati bano bagebagera agenda okufa ne bamugamba nti yiike emu yaffe n'abagamba mutwale land taito mugjeko yiike eyammwe mukumyeweezanga ebbiri hmm. bwe yafa tebadda kyonanebagendanakyokoza omukazi era mubuulirenga bakazi bammwe hmm. koza omukazi agenda ye yali akimanyi mhm. kakati omukazi agenda kitegeera ngaettaka baalikuza bmk lyonna eh. bukolokolo eh. Hmm. ono yite bamuddiza mhm. kakati omukazi bwagenda wa purezidenti nakwata dola emitwalo makumi aka naye te mumulumba omukazi yazirya <laughs> ddaubanze maze emyaka musanvu ngaafudde mu state house hmm. sekiritale eyaliwo nayagala bbe ku mukazi ono sente n'agamba pulezidenti n'abuuza mukyala gundi kibirangu nti ensonga za bmukanya nazikukolerako mhm. n'amugandi mirundi okuva lwantuusizza wano mm. yabazinkolerako mhm. kati ono ayagala okubba sente avunze eh, eh, nze n'agamba mhm. mirundi ajja atamidde mu ofiisi avuma abantu pulezidenti kyava abuuza hmm. nti wagenda esawo meka mu ofiisi ye nomusaga atamiddeapuuza mukyala gundi kibirango mm. nti nagendamu esaawa nnya wamusanga atamidde nti nedda yakuvuma ti nedda pulezidenti kyava alagira sekretary mhm. get out of my meeting anti avunza nze awerekere ono amubbe eddola emitwalo ameka abiri mhm. kakati omuwaliwo nga bakuvunza ah, ah. walitoliiwo nali siriiwo hmm. naye omukyala yayimirira ku magulu ge naaga nti nedda mirundi tavuma bantu nze teyanvuma ah, naye gweolaba pulezidenti nti simwangu eh. naye ngaono sekretary yali agala omukazi ono gwe bawadde edoola emitwalo abiri nzimukulako ntya yali mugambye ntiyalimuge ah, nti zimpe muzeeyo agambye ozimpe zirina kyezigenda okukola nkugireyo ataano omukazi teyali zemukulaba mu seveni wakiri okumutta naye nga <laughs> tazeewa museveni kaakati nte